gente está en un tranque bien foco para la Santa Disculpen. Bueno, ya llegó Will. Buenas noches, chicos. Ante todo, gracias por venir a esta primera lectura del Escuadrón Suicida. Yo creo que estamos todos, ¿no? Sí, falta Yaret Leto nada más. Ey, Manuel, ¿tú sabes dónde está Yaret? Compa, te voy a dar un vistazo nada más. El man ayer metió su celular en el microondas. Tú sabes cómo este man cuando se mete y que a crear personajes y asuntos. Entonces, anda metido en esa guilla de que, tienes que superar a Heath Ledger, que tiene que ir por el Oscar. Chayamán está haciendo lo que le da la gana, hermano. ya me tiene cansado. Sí, sí, sí. Eso mismo te iba a decir, hermano. La vez pasada le pedí azúcar dije, para el café. Y el más me pasó fue sal. ¿Esto qué es? Hermano, yo ya no estoy para eso. Esto aquí no es ni que el príncipe del rap, ni Mary Black. Esto es otro nivel. No estoy para eso, brother. O sea, a mí me dejó un condón usado en el camerino. O sea, ¿tú qué <laughs> es? Vamos, pero es que, mijita, tú, eh, tú no eres Will Smith, ¿eh? ¿Tú dónde has salido? Eh, eh, en Lower Wall Street. Eso porque estás buena. Ey, vamos, vamos, señores. Aquí yo no estoy para que me estén vacilando en el set, por favor. Él más se mete en el cuarto, me lame la cara, sale en bola a la calle. ya, ey, ya se pintó el pelo, hermano, y todavía faltan cuatro meses para grabar. Yo no entiendo, yo ni siquiera le he dado indicaciones para el personaje. pero bueno, ya después yo hablo con él. Eh, Manuel, hazme un favor, lea Joker bueno, empezamos pues. Estamos en un restaurante de Midway City. Se parquea un carro y se baja Amanda Wallet. Ella trae un folder. En este folder la toma se congela. Entra música de Bohemian Rhapsody y vienen los créditos. ¡Fin! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Opiniones? ¿Opiniones, para ver? Ahora sí. Vamos a ver, yo quiero escuchar al mamá ese de Christopher Nolan. Su que Dark Knight se vaya para Night. con lo que estáis un falla. Yo estoy firmando el contrato. Desde que me ofrecieron el papel. Estamos matando. Ahora sí que estamos matando. Nada No estamos nada que se mata. Está cool, compa, está cool. Digo, yo no sé nada de guiones ni nada de esa vaina, pero yo siento que está... <laughs> no, no, no. Y eso nada más es el guión. Imagínatelo en el cine. Con la música, los efectos de sonido. <laughs> yello, ¿no? Yello, yello. Digan yello, sí o okay. Y ellos yo. Ojalá le metan efectos tiempo de Avatar. O el CD completo de Queen. Ey compa, revísate ahí en el contrato si hay cláusula de salida. Eh. Sí, sí, sí, será mucho verguero. tienes que leer esa vaina, huevado Tú estás fatal. David, tú disculpa. Una preguntita, nada más, una preguntita. ¿Tú estás seguro que estas son todas las escenas donde va a salir el Joker? Porque yo creo que él está como que tripeando otra cosa. <laughs> Bueno, bueno, hermano. La gente está yendo a ver la película, porque, Por el guasón, ¿verdad? Exacto. ¿Cierto? Exacto, y eso es lo que no puede pasar. ¿Por qué? Porque la gente necesita una sorpresa. No podemos hacer que, nos pase lo mismo que pasó con el Ledger. Y para agregarle más todavía, la mayoría de las líneas que salen ahí del guasón, esa la vamos a borrar y la vamos a meter en el DVD para venderla. Hey, eh, compa, te voy a decir algo, te voy a decir la verdad. Yo estoy bien preocupado de haber leído esto. Cuando Jared Leto lea este libreto, así en el estado que él está, se va a formar este... Yare, ¿qué pasó que llegaste tarde? Porque estaba en mi motel. <laughs> La prisión más cutre y peligrosa de toda la ciudad. Llena de putas y filicas. Narcotraficantes súper peligrosos. Donde llevo dos años viviendo. ¡Dos años! Más que Heath Pero el personaje te lo dije hace seis meses. No sé, clarito en eso igual esto le sirve a todos mis personajes. Y yo sabía que al final yo iba a ser el Joker. Yo sabía que me iba a llegar en algún momento. Yo leo ese libro de que el secreto. Ajá. Además, además, además, yo soy el único actor vivo, bueno, semi vivo, que es capaz de meterse tanto en un personaje. Solo para que sepan, actores de cuarta, yo he estado comiendo hasta ratas muertas que me encuentro ahí en la pensión la droga no me hace. Hey, David, Te tengo que decir, hermano. ¿Qué? ¿Qué me tienen que decir? Aguanta, espérate. No, me digas que sueno como al Joker de Heath Ledger, porque si es así me voy para Brasil a una favela a vivir. No, no, no, no, no, no, no, no, eh, eh, eh, no, es eso, hermano. Lo que pasa es que... <coughs> Mira, Yari, la gente está yendo a ver la película, casi que solo por ti. Claro, así es. Bueno, bueno, bueno, tampoco así. Dije casi, Will. Y, y bueno, estábamos pensando en eh, bueno, el guionista, estábamos pensando en meterle, meterle un pequeño twist, sabes? Yo, estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Qué tal si lo que hacemos es que me ponemos el vestuario igualito al del primer guasón, el de César Romero? O sea, esto los primeros 30 minutos que salgo yo. Y luego, después de que lo llenamos todo de sangre, de pupú y de vísceras humanas, lo... apareces nada más como 10 minutos en la película. me encantó, buenísima, buenísima. <laughs> Claro, vamos a mercadear una película completa usando al guasón, pa ver que es la única opción que tenemos para ganarle a Marvel. Ah, metemos a Jared en la peor pensión del mundo, a bajar todas las libras, bueno, me falta todavía un poquito, eh, eh, eh, a meterse todas las drogas que pueda, a hablar con, los peores criminales de la ciudad, para después lo sacarlo. <laughs> me encanta chotear, chotear, chotear. La agotaron la votaron, manito, la votaron, la votaron, manito, la votaron. <laughs> Mira, vamos a es en serio, hermano. Ya todos leímos el guión. Literalmente sale en tres escenas. Y en algunas nada más dice como media línea. Tú me estás intentando decir a mí que la gente va a ir al cine solamente para ver si yo superé a Heath Y que tú vas a cometer la decisión más estúpida del mundo. Hacer el desperdicio el más grande del... Papá, tú no te has leído el guión. Yo salgo como en dos tomas. Y una más después de los tres. Ah, vete para la batipita. ei, selle ma mitte lõpus ainult legend. exactamente eso. La gente quiere ver al Guasón y a Batman. pongámoselo los cinco fucking minutos en la película. ¿Ah? La gente no conoce estos imbéciles. Pongámoslo toda la película. La gente mata para ver si hay un cameo de Superman. Solo mencionémoslo y con la posibilidad de que fuera malo. ¡Me encanta! La gente no se lo espera. Es eso lo que digo. Nada de Heath ¡Por el Oscar! ¡Por el Oscar! ¡Por el Oscar! ¡Por el Oscar! ¡Por el Oscar! ¡Por el Oscar! Gracias por ver este video, espero que hayan disfrutado de esta semi-parodia de Suicide Squad. que suscríbanse a este canal, porque si les gustó esto vienen muchísimas cosas. Cada semana estamos trabajando en vainas nuevas, estamos súper contentos. Queremos agradecer al Hotel Grace Panamá por prestarnos la ocasión para grabar, a Diana Monster por prestarnos el disfraz de Harley, eh, Annie Greco hizo los maquillajes, Mariano la dirección y bueno. Esta es una coproducción con Quien TV, te recomiendo suscribirte usando este icono que está aquí, haz clic ahí, suben videos videos nuevos de comedia de lunes a viernes. Y también suscríbete a este canal, vienen muchas parodias nuevas, vienen muchos retos nuevos, viene contenido nuevo toda la semana, me duele la mano, chucha madre. Y Raquel va a hacer maquillajes también, así que encuentren su canal aquí. Ok, Raquel. Sorry.